नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से आए राजेंद्र दुबे जी हम जानते हैं उनसे कि प्रयाग कुंभ में आज पोस्ट पूर्णिमा के दिन स्नान करके उन्हें कैसा लगा बहुत अच्छा लगा योगी मोदी जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कहीं भी कोई गंदगी नहीं है कोई कचरा नहीं है और बहुत पब्लिक के लिए बहुत आराम है चारों तरफ सब व्यवस्था है बहुत अच्छा स्नान हो रहा है आपके साथ आपकी कैसा हाँ, लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुविधा बहुत अच्छा है हाँ, ये दुरिया देवी जी है